يا واد بلا كذب ايوه يا واد يا إيوه. آه. آه. غبي يا حمار كذا ليد استن ها اجين اجين اجين هاي فين فين فينكم عيال ايش هذا والله غش شوف كيف انا آه. رن <laughs> <laughs> ثانك يو توك تاكو ثانك يو توك تاكو اه توك تاكو بليز اوكي جيت ذا كيل يو يو يو يو دود دود دود اي recorded ات اي اي ديد ان اوتو attack while ام ديد No, you didn't. I took the kill. شارك شارك يا شاف له عنكبوته كده حالة حلفتها ماشيه هنا سوى له بوف بالفاس حسام صلى على النبي fuck <laughs> this <laughs> يا نوب يا كلب يا نوب يا كلب ريبورت وتاكو وين جزمتك يا جزمة؟ والله ما ما عنده جزمة والله من جد <laughs> يا واد والله جزمة مقطع حتى حق الشحاتين على الأقل اخذت حق حق الشحاتين خلاص يلا جاي جبت الشحاتين بعد سريع ليتس جو